Всем привет! Меня зовут Оля, и я очень люблю вкусные рецепты напитков. Мне будет помогать Яна, кофе-тренер из JS Barista Training Center. Привет! Яна расскажет о классных осенних рецептах, витаминизирующих и бодрящих. Собственно, мы будем делать э, витаминный такой фруктовый напиток. Он будет горячим, мы его будем доводить до кипения, и это даже можно назвать взваром. Сегодня мы приготовим три варианта таких напитков. Яна, давай начнем с первого. Да, давай. Первый я предлагаю приготовить яблочный. Для него нам понадобится яблочный сок, само яблочко, лавровый лист. Ничего себе, я думала, он только в суп добавляется. <laughs> Нет-нет-нет, взвар тоже. Имбирь, гвоздика и корица. Давай начнем со специй. Угу. Вот у нас есть гвоздика. Возьми пару головок. Ой, сейчас надо постараться. Так, корицы добренько. Ой, как дымочек от корицы поднимается. А имбиря сколько? Тоже несколько вот таких вот кружочков. кружочков да. Угу. давай три. Один лавровый лист. О, Веточка. какой красивый. <laughs> Да. Туда его жих. Все, дальше пойдут фрукты, сок и немного воды. Фруктики идут все. Яблочко наше. Сок яблочный обычный, мы купили в магазине. Да. Опа! И водичка. И водички добавляют для того, чтобы, собственно, не такая была сильная концентрация. Да. Мы должны ставить вообще на плиту, это может быть или эмалированная какая-нибудь посуда, или турка. Но мы можем здесь взбить благодаря стимеру. Это такая вот трубка в кофейной машине. Отлично. Ну давай. Все. И теперь, собственно, это надо перелить. Берем специальный стаканчик. Красивый, красивый да, определенно красивый. Надо немножко наклонить. Ой, как выглядит так, классно. это все переливается и, собственно, употребляется. Давай еще следующий приготовим, а потом все попробуем. Да, давайте сделаем следующий. Это будет персик. Здесь у нас персиковый Ингредиенты. сок. Персики. Да, собственно, персики. И специи давай подбирать. Мы добавим интересную нотку. Это будет бадьян. И я предлагаю еще мяту. Мята выходит на арену. Отлично. Мята. И душистый перец. Душистый перец? Да, для того, чтобы придать, собственно, вот этот вот жгучий такой аромат и вкус. Слушай, это что-то очень интересное. Ну давай, давай я с перчика начну. Угу. Его сколько нужно? Тоже пару таких кружочков. О, получилось. Замечательно. Засыпали. Бадьянчик. Да. Две звездочки. Угу. Хорошо. Они будут очень красиво смотреться. Да. И мята, да, у да. нас? Да, бери вот такую целую веточку. Это я вот эту возьму? Да, да, ну вот все, замечательно. А я пойду по фруктикам. Держи ложку. Да, давай, спасибо. Это персики сами и сок. Персиковый сок. Да, персиковый сок. Добавляем не все. И опять-таки немного водички разбавить концентрацию. Все, замечательно. И снова греем. Да, снова доводим до кипения. Можно выключать. И теперь перекладываем все. Я предлагаю сначала то, что у нас там плавает. Все, фруктов нам хватит. Есть. Остальное мы просто заливаем. Класс. Все, супер. И переходим к последнему. Да. С апельсинкой. Да, последний апельсиновый. Все то же самое. Это гвоздика. Есть. Корица. На самом деле самое прекрасное сочетание, это вот как глинтвейн, да? Угу. Гвоздика и корица. Это вообще супер. У нас есть еще розмарин. Вот это тоже интересное для меня сочетание, угу. конечно. Да. И я еще предлагаю добавить остаток имбиря. Правильно, имбирь очень полезен. Да, да, да. Хорошо. Все, давай, поехали со специей. Вот тебе ложечка. Так, я тоже хочу принимать участие, поэтому мне доверили специи. Корицу опять не мы щадя. не щадя, не жалея. Снова делаем коричный дождь. Теперь да, гвоздика. гвоздику. Гвоздики тоже главное не переборщить, мне кажется. Я чуть-чуть положу. И одну веточку розмарина. Ох, розмарин тоже такой ароматный. Я чувствую, это будет что-то невероятное. Опустили. Класс. Ну все, теперь поехали с фруктами. Это будет апельсин, сок, Апельсиновый. Да, апельсиновый тоже заливается не до конца, чтобы потом разбавить водичкой. Заливаем и отправляем греться. Да. Все, у нас есть третий бокальчик. Опять-таки сначала выкладываем все то, что внутри, чтобы это красиво украшало наш напиток, наш взвар. Ой, очень сильно пахнет апельсином и корицей. Да, вот, собственно, три напитка готовы. И я предлагаю просто начать с тех, которые были с самого начала, э, которые уже остыли. Давай начнем с яблочного. Давай. Попробуем приподнять. Слушай, яблочный компот теплый. Да. Я его очень люблю. если вы тоже, то вот вполне можно делать. <laughs> Здорово. Так, теперь у нас вариант на очереди с персиком. вариант с персиком. Мята, бадьян, так, так, так. Тоже размешаю. Да, да, да. Потому что некоторые специи могли у нас осесть. Перчик еще здесь был горошком. Вот он у меня вылез. Ой, это очень необычно, потому что я никогда не пробовала вот это сочетание бадьяна, перца, горошка – персикового сока и, собственно, персика. И пробуем третий, горяченький. Сейчас его аккуратненько возьму. Тут у нас апельсин, имбирь, корица, гвоздика и розмарин. Да. Ой, и это тоже мне очень нравится. Каждый из этих напитков мне нравится все больше. Да. Уверена, если я вернусь к яблочному, <laughs> он мне тоже понравится еще больше, чем предыдущий, и мы будем по кругу пробовать и радоваться. Ты знаешь, я могу даже тебе сказать, что они будут отличаться, потому что со временем они настаиваются, вот эти специи, они еще больше раскрываются, растворяются в напитке, и он будет да, менять свой вкус. Класс! Итак, мои любимые полезные напитки на осень определены. Попробуйте сделать их сами, возможно, у вас также получатся какие-то необычные сочетания. Да. Мы с Яной с удовольствием почитаем, что же у вас получилось.